ديجي يارو قلب لاروينا يا الروانات يا دي يا خير القعدات حبابي لا من فيكم يا العروي ويقول لي كلمات جاش قلبي جاش شاش قلبي روينا يا الروانات يا دي لا من فيكم يا العروي قول لي كلمات ديجي يارو DJ Yayo. صدق الخمسين بوسك سيق هد الذيب على الرعيان جاب الكرشة والمصران والمصران ديوان الصالحين على ربي والوالدين ولعب بالقراع ويتفرقع وذا يحبوا ذا يرفع حلين بلين حمامة صفر الغار فرن كرم واحد حيد مثلث بيدو ودارا ودرا انما غرفش عشره خمسين كوسك سير الذيب على الرعيان جاب الكرشه والمصران المصران المصران المصران لا كسرونا لا مغرب ولا بطاطا لا فرشتها يا ربي بنا والبطوس لك هذا الحاصلين لا عندي دخان شعرة ولا حريه كيف في بعره والسيجاره عليها سعره قالوا احنا خاطين الحنجي والبنجي رياب العسلية في الزيت والقروي يا روانات يا ديدي قلبي ناوينا يا روانات يا ديدي يا خير القاتات حبابي لا فيكم يا العروي كل كلمات قلبي جاش جاش قلبي لا